АМХ 10 рк Роїс Канон, буквально колісна гармата. Французька бойова броньована машина для розвідувальних цілей. Також називається колісним винищувачем танків або ж навіть легким танком. Натомість договір про звичайні Збройні сили в Європі визначає АМХ 10 рк як бойову машину з важким озброєнням. Надійшли на озброєння французької армії в 1981 році починаючи з 2021 року, на заміну їм та РК-90 в французькій армії приходять машини ЄБРК Ягуар. Не забуваємо підписатися і оставити будь-який коментар, а також підреагувати на інформацію, поставивши лайк. Прототип першого французького колісного танка з'явився ще в 1938 році, але потім війна відтермінували роботу над цим проєктом. Після Другої світової війни формування бронетанкового озброєння французької армії відбулося під впливом ряду факторів. Одним із них була наявність великих колоніальних володінь. Зокрема, для просторів Африки оптимальними були колісні бронемашини з великим запасом ходу. З іншого боку, дуже бажане було потужне озброєння. Вже в 1948 році З'явився чотирихвісний бронеавтомобіль Пахарт ЄБР, озброєний 75-мм гарматою. Але з 1970 року з'явилася нова програма розробки броньованої машини амфібії вагою від 10 до 15 тонн. Потім у генерального директора АМХ АПХ виникла ідея розробити колісну версію АМХ 10П з озброєнням, аналогічним озброєнням ЯРАК. Ця версія з шістьми ведучими колесами була названа АМХ-10РК РК колісна гармата. А ще вона повинна була бути грізною і плавати по воді. Тому корпус і башту виготовили з алюмінієвого сплаву. Товщина броні досить скромна. Вона захищає максимум від 12,7 мм куль. Тривісна колісна повноприводна бронемашина АМХ-10 РК має танкове командування. Попереду розташоване відділення управління з робочим містом водія. Французька армія це пілот. За ним бойове відділення з тримісною баштою, а в кормі машини моторно-трансмісійне відділення. У башті розміщується навідник праворуч від гармати і командир за ним. Заряджальний зліва від гармати, у командира заряджального є люки, що відкриваються назад. Навідник користується люком командира. Командир має 6 перископів, встановлених по колу командирської башточки. У навідника і заряджального по 3 перископа. Крім того, крім того, що заряджальний виконує функції радиста, обслуговуючи УКЕХ радіостанцію. мс 10 рк управляється подібно танку. Осі його коліс не повертаються, а заміна напрямку здійснюється перемиканням передач, окремо для коліс з різних боків машини. Перевагою такого способу є можливість розвороту на місці, а також те, що ходова частина простіша і компактніша, ніж у бронімашин зі звичайним кермовим керуванням. Також машина має гідропневмонічну підвіску, що дозволяє водіїві регулювати кліренс. Мінімальна величина кліренсу 210 мм, перерозі по дорогах виставляється 350, по пересічній місцевості 470 мм. Є і четвертий режим 600 мм, використовується при подоланні водних перешкод. Збільшення кліренсу полегшує вихід з води. Крім того, гідропневмонічна підвізка дозволяє розширити діапазон кутів вертикального наведення гармати від мінус 20 до плюс 40 градусів. Машина може якби присідати чи підніматися. Основне озброєння АМХ-10РК це нарізна 105-мм гармата середнього тиску, встановлена у тримісну башту. Довжина ствола складає 47 калібрів. Гармата забезпечена термоізоляційним кожухом і двокамерним дульним гальмом. Система наведення гармати електрогідравлічна, однак гармата не стабілізована, тому при пострілі дуже сильна віддача гармати. І навіднику, що перебуває праворуч від гармати у башті танка, доводиться контролювати свій лівий лікуть, а заряджаючий, який зліва, натискає кнопку пострілу тільки правою рукою, щоб вона гарантована була на горі. Гармата веде вогонь специфічними боєприпасами 105 на 527 мм Р, які несумісні за стандартними натовськими боєприпасами 105 на 617 мм Р. Номенклатура боєприпасів має 4 різні типи снарядів: кумулятивний снаряд, осколково-фугасний снаряд, Димовий в 1987 році боєкомплект ввели підкаліберний бронебійний снаряд. Для навчання є ще й навчальний снаряд. Допоміжне озброєння представлено двома 762 мм кулеметами. Один з них спарений з гарматою, а другий опціально. Встановлюється на башті у люка заряджального. Загалом перевозиться 38 снарядів. 4200 набоев калибру 7,62 и 16 дымовых гранат. Машина плаває. Рух на плаву забезпечують два водометі. Машина постійно вдосконалювалася. На її основі створювалися різні моделі. IMX 10 rk базова серійна модель, яка може плавати. AMX 10 rk Сурблінде, оснащений додатковою бронею та без можливості плавати. amx 10 rkr найновіша версія з оновленою електронікою. Прототипи. amx 10 РТТ версія бронетранспортера. amx 10 РАК, оснащений баштою ТС-90 90 мм високошвидкісною нарізною гарматою амх 10 raa версія з модулем зенітної артилерії. Тактико-технічні характеристики бронемашини амх 10 рк Бойова маса 15,8 тонн. Екіпаж 4 особи. Озброєння. Одна 105 мм гармата, яка має 38 снарядів. І 1-2 7,62 кулемета 4200 патронами. Потужність двигуна 270 кінських сил. Максимальна швидкість по шосе 85 км, на плаву 7 км. Запас ходу 800 км. амх 10 РК вийшла вельми вдалою машиною, яка відповідає концепції збройної розвідки, тобто негайного знищення виявлених цілей Французькі конструктори на практиці підтвердили можливість реалізувати концепцію колісного танка, яка не поступається традиційним танкам в озброєнні та системою управління вогнем. Машина відмінно зарекомендувала себе в ролі рухомого противотанкового резерву. Великий запас ходу і надійне шасі дозволяли здійснювати тривалі марші. В результаті АМХ 10 рк стали джерелом натхнення для багатьох закордонних фахівців це зброя української перемоги.